сәлем достар бүгін біз балдық қуырдақ жасайтын боламыз көріп тұрғандарыңыздай осындай дәмді аузымызда еритін қуырдақ жасайтын боламыз мені қолдап комментарий жазуды ұмытпаймыз менің каналыма жазылып басқа да қандай тағамдар жасағанымды қалайсыздар комментарийға бөлісіп отырамыз бізге керектісі 200 грамм құйрық майымызды қазанға салып жақсылап қуырып аламыз және де етімізді майдалап туралған етімізді салып бір 5 минутқа қуырып үстіне 200 грамм су құямыз одан кейін бетін жауып қоямыз жарты сағаттан кейін ашып картошкамызды салып лавр жапырағын саламыз қара бұрыш саламыз тұз салып бетін салафанмен осылай қымтап жауып қоямыз жарты сағаттан кейін біздің қуырдағымыз дәмді балды қуырдағымыз дайын болады менімен бірге болып осындай керемет астар жасауға шақырамын менің каналыма міндетті түрде жазылып комментарий мен бөлісіп отырыңыздар рахмет сау болыңыздар мені қолдауды ұмытпаймыз